twongeye kubasuhuza bene data ubuntu n'amahoro ntibibane namwe tugeze mu mwanya mwiza handitswe ngo aho tujye kurebera hamwe itangira makumyabiri na gatanu ku murongo wa cumi n'icyenda turageza hasi mpaka turangije kino gice cyose mbese wowe nyamugirira seremos Data wera, Imana igira neza kandi Imana y'urukundo, abana bawe tuje imbere yawe tugushimira cyane uburyo udahwema kubana natwe uko bwije n'uko bukeye, none turakuraritse ngo uzabane natwe mu ijambo ryawe, udusobanurire ijambo ryawe, mwuka wera atwumvishe ibyo wiyandikishije wowe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen intare zishinyitse imikaka zimbonye zose zisura imigara uzimile najimilanao esawu na yakobo itangiriro makumyabiri na gatanu ku murongo wa cumi n'icyenda kugeza makumyabiri na gatandatu uru ni urubyaro rwa isaka umwana wa aburahamu aburahamu yabyaye isaka isaka yari amaze imyaka mirongo ine avutse ubwo yarongoraga rebeka mwene betuweli umwaramu w'ipadanaramu mushiki wa labani umwaramu isaka yingingira umugore we uwiteka kuko yari ingumba Uwiteka yemera kwinginga kwe. Rebeka umugore we asama inda, abana bakiranira mu nda ye, aribaza ati ubwo bimeze bityo se ibi bimbereyeho iki? Aragenda ajya kubaza Uwiteka. Uwiteka aramusubiza ati inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana ahereye igihe azavira mu mara yawe, ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umuto. yakobo na esawu abana b'abahungu ba isaka bavutse ari impanga bagaragaje guhabana cyane mu mico no mu mibereho nyamara uko kudahuza kwari kwarahaniwe na marayika w'uwiteka bataravuka ubwo yasubizaga amasengesho ya rebeka wasabye ababaye yahamije ko rebeka azabyara abahungu babiri amuhishurira uko bazabaho mu gihe kizaza, buri wese uko azaba umutware w'ubwoko bukomeye, ariko umwe azakomera cyane kurusha undi, kandi ko umutoya azatwara umukuru. Tubibona mu bakwambaye n'abahanuzi, paje y'ijana na cumi na kane. maze igihe cyo kubyara ko gisohoye zari impanga mu nda ye gakuru avuka atukura ari cyoya nk'umwenda w'ubwoya bamwita esawu hakurikiraho gato afashe agatsinsino ka esawu bamwita yakobo kandi isaka yari amaze imyaka mirongo itandatu avutse ubwo rebeka yababyaraga nk'uko tubibona mu itangiriro makumyabiri na gatanu ku murongo wa cumi n'icyenda kugeza makumyabiri na gatandatu imana imenyera iherezo mu itangiriro Imana yari ibizi mbere y'uko Esawu na Yakobo bavuka ibyerekeranye n'imico bazagira bamaze gukura. Imana yari izi ko Esawu atazagira umutima wo kuyubaha kandi asubije isengesho ryo kwinginga rya Rebeka kandi imubwira ko atwite abana babiri b'impanga ndetse ko umukuru azakorera umuto. Yamushyize imbere ahazaza h'abahungu be kandi ko bazakomokaho n'amahanga abiri, ubwoko bumwe bukarusha ubundi imbaraga, umukuru akazakorera umuto. Gusa umwana w'imfura yagombaga kugira amahirwe yihariye kuruta ay'undi wese ugize umuryango nk'uko tubibona muri mwuka w'abahanuzi barimo ya mbere paje y'ijana na gatanu esawu yakuze akunda kwishyira imbere kandi inyungu ze zabaga zishingiye ku mibereho y'uwo mwanya kuko atashoboraga kwihanganira kuguma hamwe yanezezwaga no kuba mu gasozi ahiga maze bidatinze ahitamo imibereho yo kuba umuhigi, nyamara niwe wari umutoni kuri se. Uwo mushumba w'umunyamahoro utuje yashimishwaga n'igikundiro n'ibigango by'umuhungu we mukuru, utaratinyaga kurenga imisozi n'ubutayu, agatahukanira se umuhigo kandi agashimishwa cyane no kumutekerereza ibyo agiye ahura nabyo muri iyo mibereho yo guhiga. yakobo yagiraga ibitekerezo byinshi utarahubukaga kandi witaga ku byo mu rugo, yahoraga atekereza cyane iby'igihe kizaza kuruta iby'igihe abaga arimo. Yanezezwaga no kwibera imuhira, akita ku matungo kandi agahinga. nyina yahaga agaciro cyane kwihangana, kudasesagura no guteganya yagiraga. Ingeso ze zari zimbitse kandi zishinze imizi, kandi ubugwaneza no kudahubuka yahoranaga byongeraga gushimisha nyina cyane kurusha kwirata n'ineza Esawu yagiraga rimwe na rimwe. Kuri Rebeka, Yakobo ni wari umwana w'umutoni. Nk'uko tubibona mu Bakwambere n'Abahanuzi paje y'ijana na cumi na kane. Isaka yakundaga Esawu kuruta Yakobo kubera ko esawu yamuzaniraga umuhigo yashimishwaga n'umuhati yagiraga mu kujya guhiga inyamaswa zo mu ishyamba yakobo we yakundwaga na nyina kubera ko imico ye yari ihamye kandi arangwa n'imibereho mbonera byashimishaga nyina cyane yakobo yararigiye kuri rebeka iby'imana yararamwigishije ko umukuru agomba gukorera umuto ariko mu mabyiruka ye ntabwo yigeze yizera ko ibi bizashoboka kubera ko esawu ari we wari mukuru nk'uko abuhanuzi volume ya mbere paje y'ijana na gatandatu naho mu itangiriro makumyabiri na gatanu umurongo wa makumyabiri na kane kugeza mirongo itatu na kane haragira hati abahungu barakura esawu aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba naho yakobo we yari umunyamahane make yabaga mu mahema maze isaka yakundiraga esawu kuko yajyaga arya ku muhigo we rebeka we yakundaga yakobo Amasezerano Aburahamu yari yarahawe yasohorejwe kuri Isaka na Rebeka, aba nk'impamvu ikomeye y'ibyifuzo n'ibyiringiro byabo. Esawu na Yakobo bari baramenyeshejwe iby'ayo masezerano, bigishijwe yuko bagomba guha agaciro gakomeye umurage w'ubukuru, kuko umukuru atagombaga kuragwa gusa ubutunzi bw'isi, ahubwo yagombaga no kuragwa ubutware bw'ibya Mwuka. Uwabuhabwaga yagombaga kuba umutambyi w'umuryango we, kandi mu rubyaro rwe akaba ariho hazakomoka Umucunguzi w'isi. Ku rundi ruhande hari inshingano ufite ubukuru agombaga kuzuza, wagombaga kuragwa imigisha y'ubukuru, imibereho yagombaga kwegurirwa gukorera Imana. Nka Aburahamu yagombaga kugendera mu byo Imana imusaba, mu gushyingirwa, mu isano ye n'ab'umuryango, mu mibanire n'abandi, yagombaga kugisha inama ubushake bw'Uwiteka. Nk'uko tubibona mu Makwambiri n'Abahanuzi paje y'ijana na cumi na kane. Isaka yamenyesheje abahungu be ayo mahirwe n'ibyo yari ashingiyeho, anababwira ataziguye ko Esawu nk'umwana w'imfura ari we ufite ubwo burenganzira bwo guhabwa ubwo butware, ariko Esawu ntiyakundaga gusenga, ntiyitaga ku mibereho y'iyobokamana, ibyajyanaga n'ubutware bw'ibya ntiyabyishimiraga ndetse yanabyangaga nk'ibyari inzitizi kuri we. Amategeko y'Imana yo shingiro ry'isezerano ry'Imana kuri Aburahamu yari nk'ingoyi y'uburetwa kuri Esawu, kuko yihugiragaho yumvaga atifuza icyamubuza umudendezo usesuye w'imibereho ye yo kuzerera ku gasozi. Rebeka yibutse amagambo ya marayika maze asoma ashishikaye ngo asobanukirwe neza kurusha umugabo we imico y'abahungu babo. Yaje kwemezwa neza ko amasezerano y'Imana yateganyirijwe Yakobo. Yibukije Isaka amagambo marayika yari yaravuze ariko kubera ko Isaka yakundaga cyane umuhungu we mukuru, byatumye amagambo ya Rebeka atagira icyo amuhinduraho ku migambi ye. Abakurambere n'abahanuzi paje y'ijana na cumi na kane. Yakobo yarabwiwe na nyina ko ari we ijuru ryatoranyije ngo azahabwe ubutware bwa mwuka kandi yuzuwe n'ishyushyu ritavugwa kubw'amahirwe byajyaga kumuzanira. Si ubutunzi bwa se yifuzaga yashakaga ubutware bwa mwuka, gushyikirana n'Imana nk'uko Aburahamu yabigenje akiranuka, gutamba igitambo cy'impongano kubw'umuryango we, kuba sekuru w'ubwoko bwatoranijwe n'ubwa Mesiya wasezeranywe, kuragwa ubutunzi budashira buvugwa mu masezerano, ngayo amahirwe n'icyubahiro yari akeneye cyane. Intekerezo ze zahoraga zishaka gushyikira iby'ahazaza, maze agashaka gushyikira imigisha y'ibitagaragara. Nk'uko tubibona mu n’abantu n'Abahanuzi paje y'ijana cumi na kane yakobo iherereye yumva ibyo yose yavugaga byose byerekeranye n'ubutware mu bya mwuka maze agundira ibyo yari yarigishijwe na nyina amanywa nijoro imibereho ye nta kindi yashyiraga imbere usibye iyo ngingo kugeza ubwo bimutwaye umutima ariko nubwo yakobo yahaga agaciro imigisha y'ibihoraho kuruta iy'iby'igihe gito, yari ataramenya byimazeyo Imana yubahaga. Umutima we wari utarahindurwa mushya n'ubuntu bw'Imana. Yizeraga ko iryo sezerano ridashobora kumusohoreraho kuko Esawu ari we mukuru, maze agahora yiga uburyo yabona imigisha mwene se atitagaho, igihe kuri we yari ifite agaciro gakomeye. Nk'uko tubibona mu Bakwambere n'Abahanuzi paji y'ijana na cumi na kane. bukeye yakobo ateka imboga esawu arinjira avuye mu ishyamba akoza esawu abwira yakobo ati ndakwinginze ngabura ku bituku rutetse kuri ibyo bitukura byawe kuko nkoza cyo cyatumye yitwa edomu yakobo aramusubiza ati keretse twagura ubutware bwawe uyu munsi esawu aramusubiza ati ubu se ko ngiye gupfa ubu butware bumariye iki yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi aramurahira agurisha yakobo ubutware yakobo aha esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse ararya aranywa arahaguruka aragenda uko niko esawu yasuzuguye ubutware bwe ko tubibona mu itangira makumyabiri na gatanu ku murongo wa makumyabiri n'icyenda kugeza itatu kane Umunsi umwe ubwo Esawu yatahaga ashonje kandi ananiwe cyane avuye guhiga, yasabye Yakobo ku byo kurya yari atetse, undi yaraboneyeho akanya ko kumwicira isari ariko akabigura ubutware bwe. Uwo muhigi washakaga guhaza irari rye arataka ati: "Ubu se ko ngiye gupfa, ubwo butware buramarira iki?" ku bw'isahane y'isupu itukura amuha ubutware bwe abihamishije indahiro akanya gato kari gahagije ngo abone ibyo kurya aho mu ihema rya se nyamara wo guhaza rirye ahubutse abigurana umurage w'agahebuzo ari wo imana ubwayo yarasezanije ba sekuruza we yishakiraga iby'ako kanya gusa yari yiteguye guhara iby'ijuru kubera iby'isi ibyiza by'ahazaza akabigurana kwinezeza by'akanya gato nk'uko tubibona makurambere n'abahanuzi paji ijana na cumi na gatanu igihe esawu yatahukaga avuye guhiga mu ishyamba yari ashonje cyane nuko yakobo aboneraho amahirwe yo gutwara ibyari inyungu za esawu maze yemera kumuha ku isupu itukura ari uko yemeye kumurahira ko amuha ubutware bw'umwana w'imfura kuko ko esawu agurisha ubutware bw'umwana w'imfura kuri yakobo mwuka w'ubuhanuzi volume ya mbere paje y'ijana na gatandatu uko niko Esiteri wasuzuguye ubutware bwe igihe abutangaga yumvise ari umutwaro atuye noneho nta cyamukoma imbere yashoboraga gukora ibyo yishakiye kubw'uwo munezero w'ikinyamaswa twakwita umudendezo w'icyitiriro mbega uburyo benshi bakigurisha ubutware bw'umurage uzira inenge kandi udasaza uhoraho wo mu ijuru arangamiye ibigaragara kandi bikurura amaso byo mu isi ese washatse abagore babiri b'abaheti ariko kuko basengaga ibigirwamana bitera Isaka na Rebeka agahinda gakomeye cyane Yakobo yangije imwe mu ngingo z'amasezerano yabuzaga ubwoko bwatoranijwe gushaka mu bapagani nyamara Isaka yari umugambi wo gushaka kumuha ubutware bw'umuryango imyumvire ya Rebeka kuba Yakobo yarifuzaga umugisha bidasubirwaho kandi Isaka nawe akaba atari yitaye ku nshingano ze ibyo byose ntacyo byahinduwe ibyo byose ntacyo byahinduye ku mugambi wa se nk'uko tubibona mu n'abahanuzi paje y'ijana cumi na gatanu ibyo twigira kuri yakobo na esawu kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ikiranutsi by'imana nka esawu waguranye umurage w'umwana w'imfura igaburo rimwe kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe kuko atabonye ko yihana n'ubwo yabishakaga cyane arira biboneka mu baheburayo cumi na kabiri ku murongo wa cumi na gatandatu kugeza cumi na karindwi esawu yageraga icyifuzo gikomeye kandi kidasanzwe by'umwihariko ku byerekeye ibyo kurya kandi yari ashanyagije irari igihe kirekire ku buryo atiyumvishije ko ari ngombwa kunesha ikigeragezo cy'isahane y'ibiryo Yatekereje kuri iyo sahane maze ntiyashyira umuhati mu gukumira ipfa rye kugeza ubwo imbaraga zaryo zatumye yirengagiza ikindi gitekerezo, nuko ipfa riramutegeka maze yumvisha mu bwenge bwe ko ashobora kubabazwa bikomeye cyane ndetse akanapfa, aramutse atabonye iriya sahane idasanzwe. uko yarushagaho gutekereza iyo sahane niko icyifuzo cye cyarushagaho gukomezwa kugeza ubwo umurage we wari wejejwe watakaje agaciro kawo no kwera kwawo yibwiye ko aramutse awugurishije nanone byamworohera kuwisubiza awuguze igihe ashaka kuwisubiza awuguze kabone n'ubwo byamusaba igitambo gikomeye cy'umugabane we ntiyashoboye kubikora yashatse kwihana kandi abuguza amarira byose byari imfabusa yasuzuguye umugisha maze uwiteka arawumwambura by'iteka ryose nk'uko tubibona mu rwibutso y'integuza kwa makumyabiri na karindwi mata mu cya magana inani mirongo inani na gatandatu mu mibereho ye esawu yanyuze mu kaga atabizi igitekerezo cy'ibintu yabonaga nk'ibisanzwe cyabaye igikorwa cyahishuye ibiranga imico ye no mu buryo bukomeye cyagaragaje amahitamo ye cyerekanye uburyo nyakuri yafataga ikintu cyejejwe n'uburyo yahaga agaciro ikintu cyejejwe. Yagurishije umurage we ikintu gito yari kugira ngo ahaze amakene ye y'ako kanya, kandi ibi ibikorwa byari kuzaranga imibereho mu gihe cyakurikiyeho. Kuri Esawu, isupu y'inyama yarutaga umurimo wa shebuja. Uko tubibona mu busobanuro bwa biravu volume ya paje y'igihumbi na mirongo icyenda na karindwi. esawu agereranya abantu batasogongeye ku mahirwe yarabagenewe baguzwe igiciro kidashira ariko bo bakaba baragurishije umurage wabo wo gushimisha ipfa cyangwa gukunda indamu nk'uko biboneka mu ibaruwa ya kane yasohotse mu cya magana inani mirongo icyenda n'umunani dusoreje ahangaha handitswe ngo bene data dushimiye imana ye yabanye natwe kandi turasaba Mwuka wera kugira ngo atubashishe kugendera mu ijambo ry'imana nk'uko riri uwiteka atubashishe kandi imana data itujye imbere tubisabye twizeye mu izina rya yesu bene data ni kwiga nk'abaringa nk'abajura mucyo dusenge data wera imana igira neza kandi imana idukunda urakoze cyane kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe ni wowe utuyoboye mu ijambo ryawe muri kano kanya none turakuraritse ngo uzubane natwe utubashishe kugendera mu byo tumaze kwiga utubashishe gukora ibishimwa nawe kuko nta kikunanira mu izina rya yesu amen